presented by Sai Recording Studio, Delhi. Yagmai गोबर की छौरी का मर उठा बेलाना गोर की छौरी गंज में जलवा उठा के बोलबम के भीड़ में नारा लगा के बोलबम के भीड़ में नारा लगा के सुल्तान बाबा के नगरी छे पत्थर पहरिया डीजे बजा के नाचे कवड़िया डीजे बजा के नाचे बाबा के नगरी छे पत्थर पहरिया डीजे बजा के नाचे कवड़िया यगमई राजू दी बना के गाना बजावे लाना यगमई शहरी बिहारी के गाना बजावे लाना यगमई ने Thank you.